Rusiyada azərbaycanlı qanuni oğru, kriminal aləmdə Albert Rıj ləqəbi ilə tanınan Əli Heydarovu qətlə yetirən Mətləb Sultanovun məhkəmə prosesi başa çatıb. Korona xəbər verir ki, 38 yaşlı Mətləb Sultanov 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə Moskva şəhər məhkəməsi hökm çıxarıb. O cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Qeyd edək ki, hadisə ötən il baş verib. Məhtəb Sultanov Əli Heydarov aprelin 12-də Moskvadakı idman zallarının birində tapancadan asdığı atəşlə qətlə yetirib. Xatırladaq ki, Albert Rıji 1981-ci ildə Gəncədən adan olub. Qanuni oğru adını 2012-ci ildə Sankt-Peterburqda alıb. Albert Rıji Det Xasanın ölümündən 8 il sonra Moskvada qətlə yetirilən ilk qanuni oğrudur. O Sankt Peterburqun Belatrovski qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətində daha iki yüksək vəzifə üzrə kadr dəyişikliyi olub. Korona xəbər verir ki, kadr islahatları çərçivəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini, Naxçıvan Əlahəddə Sərhəd Diviziyasının komandiri, general-leytenant Niyaməddin Tağıyev vəzifədən azad olunub. O qurumun mərkəz aparatında idarə rəisi təyin olunub. Digər əmrlə Niyaməddin Tağıyevin yerinə polkovnik Bəhman Babayev təyin olunub. Bəhman Babayev Bu təyinata qədər Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qazaq Əlahətdə Sərhəd Diviziyasının komandiri vəzifəsində çalışıb. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Tahir Kərimli müxalifətçiləri prezidentin ətrafında birləşməyə çağırıb. Prezidentin son çıxışları dünya Azərbaycanlıları arasında bir ümid yaradır. Azərbaycanın qurtuluşu azad edilmiş Qarabağdan başlayır. Mən müxalifətçiləri prezidentin ətrafında birləşməyə çağırıram. Aziz qardaşlar, aziz müxalifətçilər, eybi yox, məni söyün, məni təhqir edin. Amma biz indiki dönəmdə Xankəndi üzərində nəzarəti tam təmin etməliyik. Bunun üçün də ölkə prezidentinin ətrafında sıx birləşməliyik deyə deputat bildirib. Müxalifətçilər, keçmişlər eybi yoxdur, məni söyün. Naxçıvanda qanundan kənar, kiminsə keyfinə görə tətbiq edilən qadağaların hamısı ləğv olunacaq. Bu sözləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli Koronaya müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə əsasən Naxçıvanda problemlər araşdırılır. Prezidentin tövsiyələrinə uyğun şəkildə məsələlərin həllinə çalışılır. Prezidentin tapşırıqları çoxdur. Onların qısa müddətdə həll edilməsi mümkün deyil. Biraz vaxt lazımdır deyə Fuad Nəcəfli Koronaya bildirib. Müzik Tərtər qurbanlarının və zərər çəkmişlərin valideynləri hərbi komissarlıq qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Xanlar Vəliyev və Rədd ol istefa ver şuarları səsləndiriblər. Qatil! Qatil! Xalq düşməni! Azərbaycan xalqının düşməni! Azərbaycan xalqının düşməni! Xanlar Vəliyev! Heybi Brazil! شفاعت امرارو سلاحم